Ja sitten misellevesi, joka on kasvuvesi. Oikeastaan erona on kasvuveden ja miselleveden kanssa se, että miselle vain tämmöinen vähän erilainen molemmyyden niin koostumus, se pesee vähän paremmin. Tämä on ihan, tämä on ihan pelkkää vettä, mitä systeemi tekee tästä myöskin paljon. Ja se on tosi sulosen tuntunut ja mä itse teen täällä silleen, että mä käytännössä aamulla pesen vain tällä huoneikoni. Eli se on semmoinen pehmeä, ihana, mutta kuitenkin pikkasen keskimäärin pesevämpi. Eli kun vaikka niin kun aamulla on hirveästi aika tuota meikäläinen kyllä ahioon, eikä kannata perusteella puhdistusta, niin tämä toimii niin sellaisenaan. Mutta myöskin sitten illalla esimerkiksi sen ähm, vaahtopesun jälkeen semmoisella viimeistelijällä, niin että voidaan silmänpyrskinkoa eli tämmöisiä lainereita silmän rypsiväriä saada hyvin pois sitten viimeistelyllä tällä puolella.